直又有人报警哦！哎，是你就给他报完了，怎么说？这么撞上我们的车的？我们的车的哦！啊，又报警啊！又给他报警了，看下喂。哎，第二，他报我们就报很小动物了哦，应该是新手报的哦。再讲一下，啊，去修理一下。修理？不可以啦！今天我要去洁碧作秀哎，你要带我车去作秀，哪里可以？哦，不用急，换机子很快吧，了板？你很快，你都要几个小时嘞。 去啊，那你可以放心，没事。换车今年一定要来这打挂，DW 汽车玻璃专门店。它换镜的速度是快，很准。我跟你讲，很快搞定了。等一下，你只要换，你都要换几个小时。我要去解逼，我要去做工啊！啊，我不理你哦，去化妆啊！我等下自己搭车。 我叫车，哎，好了啊！啊，我叫车先走，可以下去哦。你跟我下去，你不用等你的车啊。车好了喽！啊，车好了，车就好了。你看， <gasps> 我都讲这边快很准的啦，你换个装出来好了哦。哇，怎么这样快的？我只是化个妆，有没有夸张一点哦？你确定吗？没问题啊。 我都讲了，你们换车机一定要来这个 DW 打，哇，这个专业的，他们换车机是快很准，而且他们的每一个车镜啊，每一个步骤啊，都是经过那个那个针针筒的，不是那种外面那种普通车展啊，去去去这样子弄的知道吗？每一样东西都经过针筒的破。 那慢慢去磨，慢慢去修理，加上他们车镜那个干嘛是很重要的，知道吗？比如说你撞车了过后啊，你的钢路是连的不好，你话切 p 的钢是不是？你整个人就去荷兰了，知道吗？在大瓦这边呢是完全没有问题的，不管你是什么车，大车、小车、小车、有车都好，OK，他们都可以帮你 service 到 mini、su、perfect，所以不用想换车镜，首选就是 DW 大瓦。 你给钱了没？不用给钱了，跟保险了嘛。这样快，你这上面那个东西这边跟保险，我跟你讲啊，还快过你小便，跟你讲。啊。姐，我爱死你了。你爱我没有用，你爱打我吗？爱车镜吗？去烧 s